大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。今天第七十六讲，神要对你说什么呢？ 幸灾乐祸的人，恶人的心，恶人受祸，他也并不连续吝啬，这个。 经文呢，读起来其实也不是非常的顺啊。不过看他的字，大概也会能够感受得到，他其实要讲的呢，就好像刚才题目所说的，幸灾乐祸的人，那当然对我们也就不是太难明白，因为幸灾乐祸哦，这样呃的这个用词吧。 啊，是我们常常也会有所的表达，就是有一些人呢，他啊看到别人他有一些不如意啦、不开心啦、困难啊，一般上这种人呢，呃，看到这些人呢，我们可以说正常的情况，我们就会说，哎呀，要同情他。 怜悯这些人，为什么他们会发生这些事情？我们能够的话，我们都会说一些安慰的话，然后鼓励的话，然后表示同情，能够的话就是帮助他们啊。这是一半，我们的人性嘛，有恻隐之心，我们就会这样做。但是呢，遇到这样的这些幸灾乐祸的人呢，他们却不是这样哦，他们就。 相反的，就是他们的口气可能会讲一些呃呃奇怪的话，他的表现啊没有那么的啊为着你很同情啊啊也没有这样的表现，有些时候他们还会在当中说一些呃挖苦的话啊，甚至就是不愿意安慰你，不愿意帮助你，但是有些时候还给你泼冷水下去，所以。 就变成使对方更加难过，然后或者这样的人呢，幸灾乐祸，就是心中呢，呃，默默的和呃很开心啊，对不对？啊，在心理学上，他们就长期有做了一些追踪，就做了一些研究，就是有关呃这些人为什么会有幸灾乐祸的一些的。 呃，这种的表现，所以他们在做研究呢，就是通过测试啦，然后做一些的呃分析啊、问卷等等呐，所以他们得到了一个呃答案，说，哎，其实呢，从心理学的角度来说，哦，幸灾乐祸哦，啊，对某一些人来说，其实还有一些所谓的哈，他们所谓的就是正面的这个的呃好处一一在里面。 为什么会是这样讲呢？哦，原来他们在这个问卷里面得到的这些分析呢，就是常会有幸灾乐祸的人，其实呢，这些人呢，通常都会比较自卑的人，他们会比较自卑的人，又是妒忌心重的人，然后常常会有一种是要更加比较的一种的态度在当中，所以当他们有这样自卑啦，呃，嫉妒啦。 又有一种要比较，但是又常常又不比人家强，不比人家优秀嘛，所以他心中其实是会产生一些呃不平衡的一些的不满一些的状态。所以看到别人是比他好啦，比他优秀啦，比他人更比他有本事的话，哎，其实他们的心中呢是不好过。所以当啊看到别人哈啊，特别是。 跟他有关系的，特别是他妒忌他们的，特别是他讨厌他们的 <laughs> 啊，这些人呐，特别是这样的人哦，啊，他们反而就是什么，反而是他们没有同情的心，反而他们就是会有幸灾乐祸的这个态度，反而就是在当中呢，哈，会开心起来哦，这样的话就会使到他什么心理学的角度来说呢，就是使他原本的那些不平衡的哈，取得的一些的。 呃，平衡也得到一些的抒发啊，呃，他们的不满出来，这就是从心理学的角度。但是今天呢，我们从这个经文里面，我们其实呢是非常的直接啊，就看到啊，圣经里面所讲的，就是有一些人他的心热人收获啊，就是他很开心看到别人的收获啊。 啊，有灾祸，他们很开心，所以他心是没有连续别人的啊。这样的人，圣经很直接的讲到这些人是什么呢？讲到这些人其实就是恶人，是圣经里面提的恶人。 是不讨神喜悦的人，因为这些人呢是幸灾乐祸的人，因为这些人呢是没有联系别人的，没有爱心的，没有安慰别人，没有帮助别人的，甚至那就是我们所说的啊落井下石的人。那这就是神要对你说的话，我们一起祷告。 天父上帝，我们祈求主帮助，着我们。我们基督教信仰呢，那的宗旨就是说要有爱人之心，所以当别人面对困难问题的时候呢，我们应该的。 就是以爱心来去帮助，来去安慰，来去扶持。但是有些时候，因为我们自己的软弱，因为我们心中的这个妒忌和自卑，相反过来，我们没有爱心去扶持别人。有些时候呢，我们还会落井下石；有些时候，我们会挖苦别人，我们会泼冷水，我们会有幸灾乐祸的这个态度，这是不可取的。祈求主帮助着我们，让我们能够被提醒。 也能够改正过来。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。周一三五，再见。耶稣爱你，与你同在。你的参与，我的动力。请转发和爱心支持。欢迎你在评论区写一些感言。